Jonku. Dakika moja. Dakika moja. Oh, so tunauliza aje kiongozi? Mm. Oh, Kuja huku. Ndio tunataka kuuliza kitu. Tunauliza aje kiongozi? Mm. Si ni performance. Huu ni msanii, mimi ni msanii. Tunaenda stage saa hii. Mm. So, wacha tukuperformie mbili yeah. tatu Utu, utujaji tu ni mbio mbio. Mimi ni magician, huu ni comedian. Mm -hmm. Sawa. So nikuulize aje, unajua hii simu unaweza kumaipotea? sio hii like hii hii naweza tuma ipotee disappear kwa hewa disappear sema abra abra kadabra abra kadabra funga macho funga macho funga macho funga tu macho funga ma funga macho funga macho sio na iko sawa ah. hiyo ni maji kwani kumpe mpe jokes mpe jokes o oh, jokes nywele mm. kama yako mm. yenye mm. tunaweza ita aje and uncombed hair. No. Kichaka. Uh, okay, ya mwisho basi. Hiyo bado haitumi nicheke. Eh? So nikuulize aje? Wewe. Yeah. Sasa unataka kufua nguo. Mm -hmm. Na saa hizo uko njaa. Yeah. Alafu na jana ukuendea food. Mm -hmm. Tunaweza sema una we ni nani? We ni nani? Ukuendea food. Mm. Hmm. Hiyo mm. sijui. Hiyo ujui? Mm hiyo tunaweza kuita. Kwani haujui? Hujui kila kitu. Kwani unasomea wapi? KMTC nasari Uko KMTC nasari Standard D. Ah, eh, oh, ako KMTC. Junior, junior. Sio unajua CBC sasa sijui kona. Hadi wanalea nywele siku hizi. Kwani kuuliza aje? Amfunzagu ni nini misemo shuleni? Okay, yeah. Na kwa nini hautafakari kitu eh, tunakushauri? Yeah au vitenzi vitu vinavyosema hey. Eh. ama, ama, una, ama ama una twist ya time wewe? Ama ah. unajua KMTC iko wapi? KMTC eh? iko wapi? Iko wapi? Mtu anaweza jenda ndio ufike KMTC. KMTC iko wapi? Na KMTC primary utaenda Unaenda. Ndio anasema aje? Usituambie kitu kufanya. Unajua, don't tell us what to do. Utuambie tu iko wapi? Iko wapi KMTC? Iko Nakuru. Wapi? Wapi? Where? Milimani. Si utupe directions bro. Eh. La. Ama una moods za kutusho Kona attitude. Kona attitude. Kona attitude. Kona attitude. Mind yangu Oh, tuna oh, time. yake yuko hapa. Iko eh, wapi? Wewe Oh, iko wapi sasa Iko class madai kukimbia dada. Oh, oh msichana. Uko grade 3 ama 4? Ah. 2. Oh, grade 2. Yeah. Oh. Kwani kwani hivyo kusoma? umechelewa kusoma kwa nini? ndo usichelewe. Kwa nini uko saradi 3 na uko nini? Uko 20, 21 years? Nako grade 1. Grade Oh, simama huku. Oh, Oh, bado haelewi Simama huku bro. Grade Songa hivi, songa hivi. Ndo. Oh, oh, wachana na ule, wachana na ule. Ule ule amezoea waste time maisha. Eh. <laughs> Oh, sawa. Sawa basi. Eh. Ah. Ah, jamani, hii sasa tunauliza aje mhm. ah, wewe unasomea wapi? Hapa KMTC. KMTC? Judo. Oh, ndo okay sawa. So tunauliza aje? Mm -hmm. Yeah. Ukiweza tabu tupe direction ya kwenda hivi. Ukienda hivi juu, ah. unaenda mpaka prisons. Oh, ndo tunase, ah, tunasema aje? Uh -huh. Usituambie cha kufanya, utuambie eh, ni wapi. Na pia direction na siwaambie what to do. As in, just don't tell us. Usiseme. Like, ni KMTC, si ndio? Eh. Wewe uko KMTC nasari ama primary? Kwa grade? As in class ngapi? Standard what? Si ni eh. CBC sasa. Wewe uko class? Kenya. Kenya Medical Training College. Ana. Nasari. Junior CBC ni junior secondary. Wewe kwa nini unatudanganya? Ni college. College. High school. Medical Training College. Secondary. Secondary secondary. So we are asking yeah. Uh, yes. Okay, ulikuwa unasema si mmeniuliza kwenye barabara inafika <laughs> eh, alafu oh, oh, inafika uh, mtu anaenda aje? Hizi ni ile sweta ya ma prefect ile fulani kwa nimeona kiasi. Kam kam kam kam, wewe ni ama unaenda unaenda dom? Nataka kwenda dom sasa hivi, sasa ni mapema lakini si umefika 18 so eh, wasiwasi. umechelewa kusoma? Umechelewa kusoma ili sote yenye nilikuwa navaa kienda prep. Unasimeka. Unaandika watu unasimeka kwa nini? Ah, goja. Uniform ni safi sana. Wazi wazi wazi. Wagwan Culture.